Olá, meu nome é Margarida Cunha, eu sou investigadora do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e estudo as estrelas. Na realidade, aquilo que eu procuro saber é como é, que, como é o interior das estrelas, como é a sua dinâmica, como é a sua estrutura e como é que essa estrutura e dinâmica do interior das estrelas se vai modificando ao longo do tempo. Portanto, no fundo, à medida que a estrela evolui, que vai vivendo a sua vida. Como é que eu cheguei até aqui? Eu, eu sempre fui muito curiosa, sempre uh, gostei da, das ciências, tive aquele bichinho detetive de querer perceber melhor o que me rodeia e desde muito cedo que eu percebi que dentre as ciências a física é aquela que me permitiria tentar compreender os fenómenos a um nível mais fundamental. E eu acho que foi essa descoberta que, no fundo, iniciou a caminhada que me levou a ser aquilo que sou hoje, que é a astrofísica de facto, eu, eu comecei por fazer uma licenciatura interdisciplinar em Física e Matemática Aplicada na Universidade do Porto. E depois, como eu sempre tive muita vontade de passar uma temporada fora, acabei por rumar ao Reino Unido, em particular à Universidade de Cambridge, onde fiz uma pós-graduação e aprofundei eh, os meus conhecimentos nas áreas, na, em várias áreas da física, em particular na dinâmica dos fluidos. E aí, nessa pós-graduação, eu tive um professor que, que é de facto um dos físicos mais extraordinários que eu tive o prazer de conhecer na minha vida e que para além de ser um físico extraordinário tem uma paixão pela física que é absolutamente contagiante e eu decidi aí que queria trabalhar com ele que era com ele que eu queria fazer o meu doutoramento e ele era astrofísico e portanto eu acabei por ser astrofísica por essa razão se há algum livro que eu sugira, houve vários livros que me marcaram um, durante esta caminhada. Uh, certamente que um dos primeiros que me fascinou foi o Cosmos, do Carl Sagan, que despertou a minha curiosidade para as ciências. Depois eh, passei momentos hilariantes a ler os livros do Richard Feynman, eh, por exemplo, Está a Brincar, Sr. Feynman, porque não só ele era um físico extraordinário, como era uma personagem extraordinária também mas eu acho que de facto, eh, se eu tivesse que recomendar um livro só, aquele que mais me marcou e que eu certamente recomendaria seriam os Diálogos sobre Física Atómica, do Heisenberg. Eh, é um livro onde eh, ele relata um conjunto de discussões entre físicos, os melhores físicos do, do século XX, onde pela sua paixão, pela, pela vontade de perceber mais, estes físicos acabam por desenvolver aquilo que são os fundamentos da física moderna. E eu certamente recomendaria. Se queres ser astrofísico, o que é que eu posso dizer? Se tens vontade, se tens vontade de te empenhar, força, eh, eh, eu, a única coisa que eu te diria, a única sugestão que eu daria é que eh, tens de ter consciência que a astrofísica tem por base a física e a matemática e, portanto, se de facto queres ser astrofísica, eu diria que, que deves apostar em aprofundar o teu conhecimento nestas duas áreas, porque isto certamente que será uma das chaves para o teu sucesso.